Doña Micaela Guzmán Bernal. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejala del Ayuntamiento de Coín y, por imperativo legal, guardar lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado.